აწლაქვი როიცა აწლახვა ниже взял საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოკუმენტური ფილმების რედაქცია წარმოგიდგენთ Или они, или мы. დოკუმენტურ ტრილოგიას Буран один ударил, ускомцан, ускомцан, наоборот, я როგორ დაეცა სოხუმი აბსურდ კარა იშიშ დროიეფშ 1992 წლის 23 ივლისს აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს ხდომამ აფხაზეთის 1925 წლის კონსტიტუცია აღადგინა და აფხაზეთი ფაქტობრივად დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა. ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედება შეჭერდა. ცენტრსა და რეგიონ შორის დაწყებული იურიდიული ომი 22 დღეში შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 1992 წლის 14 აგვისტოს დილის 7 საათზე საქართველოს შინაგანი ჯარების колоნამ ზუგდიდი გალის ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთა. შინაგანი ჯარების გადაადგილების მიზეზად სარგინიგზო მაგისტრალის დაცვა დასახელდა. თუმცა აღკარა იყო რომ ამ აქციით სახელმწიფო საბჭო ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეპარატიზმის განეიტრალებას ცდილობდა. პირველი გასროლა ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეისთან მოხდა. აფხაზური გვარდიის საგუშაგომ, რომელიც 30 ჯარისკაცისგან შედგებოდა, შინაგანი ჯარების колоნას ცეცხლი გაუხსნა. კონფლიქტმა დაღუპულთა ათვლა დაიწყო. ცირე შეტაკების შემდეგ ქართულმა მხარემ აფხაზთა საგუშაგო გაარღვია და გეზი სოხუმისკენ აიღო. შინაგანი ჯარის პარალელურად 14 აგვისტოს აფხაზეთში თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ. მათამოცანას 11 აგვისტოს ზვიად გამსახურდიას მომხრეთა მიერ ზუგდიდიდან აფხაზეთში გადაცებული შინაგან საქმეთა მინისტრის რომან გვინცაძის გათავისუფლება წარმოადგენდა. გულურიფშის რაიონში კლავ სროლა აკრა. დაღუპულები უკვე პოლიციელთა რიგებშიც გაჩნდნენ. ცხრა საათზე კოლონა ტამიშის ხიც მიუახლოვდა. აფხაზებმა ხიდი ააფეთქეს. და ხან მოკლე ბრძოლის შემდეგ უკან დაიხიეს. 11 საათისთვის მცირე შეტაკება მოხდა აგუძერაშიც, სადაც აფხაზური გვარდიის ნაწილები იყო ბაზირებული. აფხაზეთში დაპირისპირების დაწყებისთანავე, ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრეთვე შევიდნენ თავდაცვის სამინისტროსა და გვარდიის ნაწილებიც. აფხაზეთში იმყოფებოდნენ მოხალისეთა ჯგუფებიც, ქართული колонна დაახლოებით 5000 ადამიანს და 20-მდე ჯავშან ტექნიკას ეთვლიდა. სოხუმის სიახლოვეს ქართული შენაერთები დღის 12 საათისთვის გამოჩდნენ. აფხაზებმა ქალაქის შესასვლელთან მდებარე წითელი ხიდი გაამაგრეს. ხიდს სამას კაციანი ფორმირება იცავდა, რომელსაც აფხაზეთის სამხედრო კომისარი სერგეი დბარი ხელმძღვანელობდა. Роберт там цоху что он хочет. Если бы организовано было бы, можно было перебить всех. პირველი სერიოზული შეტაკება თბილისის მაგისტრალზე. მე-14 საშუალო სკოლასთან მოხდა. ქართული ნაწილების შეტევის შედეგად სკოლაში გამაგრებულმა აფხაზთა ოცეულმა შენობა დატოვა. Передаем экстренное сообщение. 14 აგვისტოს ვლადისლავ არძიმბამ სოხუმის ტელევიზიით მობილიზაცია გამოაცხადა. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. აფხაზურმა გვარდიამ საქართველოს სამთავრობო ჯარებისთვის შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის ბრძანება მიიღო. არძიმბას მითითებით აფხაზური ბატალიონების ფორმირება დაიწყო. Проведена мобилизация всего гражданского населения в Республике Абхазии. Проводится. Проводится. Лишь сразу прибывает полк, где формируются на отряды, группы и вы- выделяется для перекрытия святых рубежей Республики Абхазия. ქალაქში, რომელიც დამსვენებლებით იყო სავსე, პანიკა ატყდა. ტურისტები აფხაზეთს ყველა საშუალებით ტოვებდნენ. Ехала ли правительственная делегация, штаб Китовани запрашивает? იმავე დღეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოში აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკება გაიმართა. თბილისიდან სოხუმში თენგის სიგუა და ჯაბა იოსელიანი ჩავიდნენ. მოლაპარაკების პროცესზე არ ძიმბა არ გამოჩენილა. 15 აგვისტოს ფოთიდან ლესელიძის მიმართულებით რამდენიმე ხომალდი გავიდა. ბატალიონს შევნება და საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის დაცვა დაევალა. დესანტირებისთვის გამოყენებული იყო კატარღა, სამგზავრო კომეტა და მცირე მოცულობის გემი. დესანტირებაში მონაწილეობას იღებდა შავნაბადას ასოცი მებრძოლი და მოხალისეთა ოცეული კაცხრა. გარდა ამისა, ძიმე ტექნიკის ტრანსპორტირებისთვის რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა შავნაბადას ორი სადესანტო კატარღა გადასცეს. 14 საათზე. შაუნაბადას ბატალიონმა განთიადის სანაპიროზე საზღვაო დესანტირების ოპერაცია განახორციელა. სეპარატისტთა ასკაციენმა ფორმირებამ გემებს ცეცხლის სანაპირო ზოლთან მიახლოებისთანავე გაუხსნა. ოპერაციის პირველივე წუთებში დაიღუპა მოხალისეთა დაჯგუფების ერთი მებრძოლი. ხოლო ბატალიონის რამდენიმე ჯარისკაცი ძიმედ დაიჭრა. პოთია ჩამოვიდგებით. დესანტრება გავაკეთეთ სადაც ამ ტერიტორიაზე. და ესე თქვა პირველი ჩვენი შეტაკება გემიდან გადმოსვლისთანავე უკვე დაიწყო შეტაკება. უკვე გემიდან დაიწყო სროლა, არა? დაიწყო სროლა, კი. იქ საკუთ დიხას მიმდინარეობდა სროლა, სანამ გემიდან გადმოსვლას გიშლიდნენ, გემიდან რომ გადმოვედით და შემდეგ დავიზარეთ ზევით. ესე იგი ლესელის ტერიტორიისკენ. ჯავშენ ტექნიკის მხარდაჭერით დესანტმა დაბაგანთიადი შტურმით აიღო. საღამოს შავნაბა და სერთმანაწილმა ლესელიძეს მიაღწია. და საზღვართან მდებარე ავტოინსპექციის საგუშაგო ბრძოლი დაიკავა. საქართველოს რუსეთის საზღვარზე ქართული დროშა აღიმართა. სოხუმის შესასვლელთან ქართული სამხედრო ფორმირებები 4 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. თურამე დაგვისტოს უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა ქალაქში შესვლა დაიწყეს. სეპარატისტთა ლიდერი ვლადისლავ არძიმბა გუდაუთაში გადაბარგდა. აფხაზთა ფორმირებებმა სოხუმი დატოვეს და პოზიციები მდინარე გუმისთის მარჯვენა სანაპიროზე დაიკავეს. არა არა ამგარ ყავა 12 საათსა და 30 წუთზე ქუთაისის ბატალიონისა და შინაგანი ჯარის ნაწილებმა აფხაზეთის უზენაესი საბჭო ბრძოლის გარეშე აიღეს. აფხაზური დროშის ნაცვლად შენობის თავზე შინდისფერი დროშა აფრეალდა. გოვიდე. ის უნდა ჩამოხსნა. დავიკავეთ უზენაეს საბჭო, აღმართეთ დროჟა კერძო თაიტანის შინაგანი ჯარის ოფიცრება ფრიდონ ლომიძემ, ჩემ ადიუტანტმა და ცივილაძემ. ჩვენ თავი მიზანი კონფრონტაციამდე რა უნდა იყოს ესაა. ერთი ისე რომ თვითონ აფხაზური შენაერთები გავიწვევებდნენ და გასვიან შორი და მე გარბიან და ესეთი სიტუაციის მიხედვით შეიძლება მოხდეს დიდი დაძაბულობა. ერთი დღის შემდეგ 19 აგვისტოს შავნაბადას ბატალიონმა გაგრა და დაბაკოლხი და უბრძოლველად დაიკავა. На помощь я вас очень прошу. აფხაზების სოფელ ბზიფთან გამაგრდნენ. Настоящий командир, который беспрекословно ему подчиняется. Наши войска занимают прежние позиции. Вот. Ведут сейчас совершенствование, инженерным совершенствование рубежи. Гагри наши держат сейчас оборону по реке Бзипи. გაგრაში შავნაბადას ბატალიონის შესვლის შემდეგ გუდაუთაში გახიზნული არძიმბას გუნდი ფაქტობრივად ბლოკადაში მოექცა. სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მხოლოდ ბიჭვინთა ახალი ათონის მონაკვეთი რჩებოდა. ბლოკირებული იყო ტყვარჩელის რაიონიც. წინააღმდეგობის გასაწევად აფხაზებს არც სამხედრო და არც ეკონომიური ბაზა არ გააჩნდათ. ათას 1992 წლის 14 აგვისტოსთვის აფხაზთა გვარდია დაახლოებით 1000-მდე მებრძოლს ითვლიდა. მათი შეიარაღება ძირითადად ავტომატურ ცეცხლსასროლი იარაღს, რამდენიმე ყუმბარ მტკორცეს და სამ ერთეულ ჯავშან ტექნიკას შეადგენდა. იარაღის დეფიციტი აფხაზებმა მოკლე პერიოდში შეივსეს. კონფლიქტის დაწყების პირველივე დღეს აფხაზებმა გუდაუთაში დისლოცირებული რუსეთის საზენიტო პოლკიდან მნიშვნელოვანი დახმარება მიიღეს. სეპარატისტებს 1000 ავტომატი, 600 ტყვია მხვევი, 500-მდე ხელყუმბარა და უამრავი ტყვია წამალი გადაეცა. რუსების წყალობით სექტემბრის ბოლოს აფხაზთა შეიარაღება ქვეითა 6 საბრძოლო მანქანით. T-72 ტიპის ტანკით. აგრეთვე საარტილერიო დანადგარებითა და ნაღმუტყორცნებითაც შეივსო. იერახთან ერთად ინტენსიურად მიმდინარეობდა სეპარატისტების ცოცხალი ძალით მომარაგება. А что за дельфин? Дельфин группа, это наш. რუსეთის მსხვილ ქალაქებში დაქირავებულთა მოსაზიდად სპეციალური პუნქტები მუშაობდნენ. აფხაზეთში ინსტრუქტორების სახით ჩადიოდნენ რუსეთის არმიის ოფიცრები. მობილიზაცია გამოაცხადეს კრასნოდარის მხარესა და დონის კაზაკებმა. По Москве вообще в последнее время вот в связи с военной обстановкой здесь поползли слухи через рынки, через южные порты, что платятся деньги и вербуются наемники. Я в подробности не вникал, но приехал именно с этой целью сюда. Указ президента конфедерации и представителя парламента конфедерации горских народов Кавказа в связи с тем, что исчерпаны все меры, принятые Конфедерацией для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии – и во исполнение постановлений 10 сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа указываем. Первое. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированием Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Третье объявить Тбилиси зоной бедствия, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Четвертое. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории конфедерации заложниками. Пятое. Задержать все грузы, предназначенные Грузии, всех видов перевозок. Председатель парламента Конфедерации горских народов Кавказа... Уцдает Агустос. მთიელ ხალხთა კონფედერაციამ საქართველოს ომი გამოუცხადა. აფხაზეთში დაქირავებულებმა ჩამოსვლა დაიწყეს ადიღეიდან, ყაბარდო-ბალყარეთიდან, ჩეჩნეთიდან, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთიდან, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთიდან. მე ხოლმე ცოცხალი ძალის გადასროლა მთის ბილიკებითა და საზღვაო გზით ხდებოდა. გუდაუთაში ჩასულების მომზადებაზე რუსეთის კადრეს ოფიცრები ზრუნავდნენ. აგვისტოს ბოლოს გაგრის რაიონში ქართულმა მხარემ ბზიფის მიმართულებით შეტევა დაგეგმა. მდინარე ბზიფზე გასვლის შემთხვევაში იკეტებოდა ყველა გზა. მათ შორის მამზიშხის მთიდან ჩამოსასვლელი ბილიკებიც. გაგრის რაიონი პრაქტიკულად შეუვალი ხდებოდა. შეტევა 28 აგვისტოს დაიწყო. დამტყნულ ძალას ავტომაგისტრალით მოძრავი ჯავშან ტექნიკა წარმოადგენდა. ცენტრში შავნაბა დაუტევდა. კალაქში მყოფ სხვა ნაწილებს ხარდაჭერა ფლანგებიდან უნდა განეხორციელებინათ. ბრძოლა კოლხიდიდან 9 კილომეტრში დაიწყო. დამრტყმელმა კოლონამ წინ წაიწია. თუმცა ფლანგებიდან შეტევა შეჭერდა. აფხაზებმა ავტომაგისტრალს ცეცხლის სამი მხრიდან გაუხსნეს. შეტევა ვეღარ განვითარდა და გაგრიდან 3 კილომეტრში წითელ ჯვართან შეჭარდა. ქართული მხრიდან 20-მდე ჯარისკაცი დაიღუპა. ხოლო 100-ზე მეტი დაიჭრა. დიდი დანაკარგის გამო 5 სექტემბერს შავნაბადას ბატალიონი გაგრიდან გამოვიდა. ბზიბზე წარუმატებელი ოპერაციიდან ერთი დღის შემდეგ სოხუმში მკოფი ქართული ნაწილები ეშერის მიმართულებით იერიზე გადავიდნენ. აჩადარის მხრიდან უდევდა თეთრი არწივი, ორბი, კასპის და დუშეთის ბატალიონები. გუმისტიდან მთავარი მიმართულების მხარდაჭერას ჩოლოყაშვილის ბატალიონი და მოხალისეთა დაჯგუფებები უზრუნველყოფდნენ. ქართულმა ნაწილებმა გუმისტის მარჯვენა სანაპიროზე სტრატეგიული პლაცდარმი აიგეს. მაგრამ იერიშის გასაგრძელებლად ძალა აღარ ეყოთ. სამ სექტემბერს მოსკოვში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით ედუარდ ჩევარდნაძის რუსეთის პრეზიდენტის ბორის ელცინის და ვლადისლავ არძიმბას შეხვედრა გამართა. მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა რომ 5 სექტემბრის 12 საათიდან აფხაზეთში ცეცხლი შეწყდებოდა. დოკუმენტი აფხაზეთიდან დაქირავებულთა რაზმების გაყვანას და ქართული საჯარისო ფორმირებების დისლოკაციის შეცვლასაც ითვალისწინებდა. შეთანხმების მიუხედავად, როგორც გუმისთის ხაზზე, ისე გაგრის რაიონში პოზიციური ბრძოლები მაინც მიმდინარეობდა. 26 სექტემბერს გაგრის რაიონში ქართულმა მხარემ ლოკალურ შეტაკებაში მოწინააღმდეგის ერთი ჯარისკაც იყვე დაიყვანა. დაკითხვაზე გაირკვა რომ აფხაზები უახლოეს დღეებში გაგრაზე ფართომასშტაბიან შეტევას ამზადებდნენ. ამ ინფორმაციას გაგრის დაჯგუფების ხელმძღვანელობამ სათანადო მნიშვნელობა არ მიანიჭა. იქ მიდის ბოი. მაშინ გენასი მანგარია. სადიყავით? ასე, იყავით არისტოლოს, ამოწიეთ იარაღის ზემო და უმიზნეთ იქ პოზიციას. არგია, კიდე არგინდა ფეთი 1992 წელს საქართველოს შეერაღებული ძალები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. აფხაზეთში ყველა დაჯგუფება საკუთარი მეტაური ხავდა. თوارა იმას გასწია და ამაგერდელი მე ზოლებს რა. ყველა რაზმი თავისთვის იბრძოდა. არ არსებობდა ბატალიონებს შორის კოორდინაცია. ხშირ შემთხვევაში არ არსებობდა საერთო მეტაურობაც. გაგრის დაჯგუფებას თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მიხელ მარინაშვილი ხელმძღვანელობდა თუმცა მისი მეტაორობა პირობით ხასიათს ატარებდა 1992 წლის სექტემბრის ბოლოსთვის გაგრაში თავმოყრილი იყო დაახლოებით 3000 კაციანი შენაერთი აქ იმყოფებოდა მხედრიონის ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული ბატალიონები ადგილობრივი მოსახლეობისგან დაკომპლექტებული ლესელიძისა და გაგრის მოხალისეთა ბატალიონები. ფორმირება თეთრი არწივის არასრული ასეული. ბატალიონავაზას ნაწილი. თითოეული ბატალიონი მხოლოდ საკუთარ მეტაურს ემორჩილებოდა. ერთიანი მეტაური არ ყავს აკარავის. ყველა იძახის რომ მე ავაზა ვარ, მე თეთრი არწივი ვარ, მე იმას უნდა შევეკითხო, მე იმას უნდა შევეკითხო. ყველა ერთმანეთს ეკითხება და ერთიანი ახონდა ბატონ მიშა მარინაშვილს შეიძლება ნაღდა მივაყენები. არა ვაჟკაცი კაცი არის, მაგრამ რაკნასი მაგ. მე მე რო მეუნები რაღაცა, მეთქი ეს არ მომეჩილა, აბა როგორ თუ შენ ხარ გამოგზავნილი штаბის უფროსად, უნდა დაგიმორჩილოს. ჩავისწავ. და ამის ბრალია, აი ბატონი საშა, აი ამის ბრალია ყველაფერი რო ცოტა ისე ვერა ვარ, როგორ საჭირო. კოორდინირებული არ არის მოქმედებებს. ხო, ეს არის. ეს არის. დისციპლინა სადაც არ არის. თავარი დისციპლინა მერია ის როლა და მერია ჯარში არის თავარი დისციპლინა. არ არის რა დღეს ერთიანი ჯარი საქართველოს. საერთოდ ჯარი საქართველოს არ ყოფს. გაგრაში პრაქტიკულად არ არსებობდა დისციპლინა და ქალაქის დაცვის ერთიანი გეგმა. ჯარისკაცებს სანგრებიც კი არ ქონდათ გათხრილი. გაგრისაღება აფხაზური მხარისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენდა. ზამთრის დათმობასთან ერთად იკეტებოდა მთებზე გადასასვლელი ბილიკები, თუ რუსეთთან ბლოკირებულ საზღვარს არ გახსნიდნენ, აფხაზების ზამთარს ვერ გადაიტანდნენ. Отряды народного ополчения Абхазии предприняли контратаку. В результате боев произошли позиционные изменения. 1 ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე აფხაზურმა მხარემ გაგრაზე შეტევა დაიწყო. წითელი ჯვრის საგუშაგო, რომელსაც ლესელიძის ბატალიონი იცავდა, რამდენიმე წუთში აიღეს. ეჯო იქიდან არ შემოვიდნენ ამ დედამ. მე მეაკერო კეთასნოვანი ხოლტო იქავე რა. პოსტა მეატოს ლესელიძელებმა და სად? ეჯო ამ ვინაც არაფერი არ იქნება. ჩვენ პოსტი ზოგი. დატოვეს ვახში იქავრობა და წამოვიდა. შეშინდეთ. მე ვერ ამათი დედამ. აკეთეთ თუ აკეთეს როლოვეს. ხოლო ჩეჩნა დაიწყე, მე აფხაზზე, მე რუსულად და ე მე ვთქვი, ახლა გარგადა. უკან დაიხია ავაზას ქვედანაყოფაც. აფხაზთან ძიმე ტექნიკა მისადგილები გაიარა, რომელიც წინასწარ დანაღმული უნდა ყოფილიყო. 7 საათისთვის მოძინა ლეგიო უკვე კოლხიდას მიუახლოვდა. აფხაზთა დამწყნელ ძალას შამილ ბასეევის კონფედერატთა ბატალიონი და კაზაკები შეადგენდნენ. Раздевайся нам! საერთო ჯამში ქალაქს დაახლოებით 600 ჯარისკაცი უდავდა. увидел всех. Ни один отсюда живым не уйдет. Они все бегут, эти негодяи. Вперед, давай, давай. Так что они до конца будут бежать. А бежать им некуда будет. Вперед, давай, давай. Все, брат, я извиняюсь. Идем в бой. კოლხიდის ხიდთან. აფხაზები თეთრი არწივისა და ავაზას მიერ ორგანიზებულ დაცვით ხას შეეჩხნენ. ბრძოლამ საღამოს 11 საათამდე გასტანა. აფხაზებმა კოლხიდაში მდებარე штаბი და უნივერმაღის შენობა დაიკავეს. 1 ოქტომბერს დაბა კოლხიდა დაიკარგა. ქართულთა რიგებში სრული ქაოსი სუფევდა. სამსონი მაგალა. საქმე იქამდეც კი მივიდა რომ გაგრაზე შეტევის შეჩერებას არძიმბას დეიდას თხოვდნენ. Все, они же что? Артемба, что вы будете? А? Артемба, что вы Племянник. Племянник. Позвонить моему племяннику. Ну? Сейчас они перешли уже на наступление. Ну? Что прекратили. Какой племянник ваш? Сестрицы. Сестры сын, быстро в милицию. Вот доставьте вон туда. მეორე დღეს დილის 6 საათისთვის მოწინააღმდეგემ შეტევა განაახლა. იმ დროს, როდესაც გაგრაში დაახლოებით 3000 შეერაღებული ჯარისკაცი და რამდენიმე ერთეული ჯავშან ტექნიკა იმყოფებოდა, ქალაქში შესასვლელ 4 კილომეტრიან მონაკვეთს თეთრი არწივისა და ავაზას სულ 109 კაცი იცავდა. აფხაზებმა თეთრი არწივის მებრძოლებს ფლანგებიდან მოუარეს. ასეული იძულებული გახდა უკან დაეხია. ცხრა საათზე მოწინააღმდეგე მურკინიგზის სადგური აიღო. ერთ საათში აფხაზები უკვე ქალაქის ცენტრში იყვნენ. 2 ოქტომბერს გაგრა დაეცა. 11 საათზე ქალაქი უკანასკნელმა ქართულმა ჯარისკაცებმა დატოვეს. გაგრის გადასარჩენად სოხუმიდან გია ყარყარაშვილის მეტაურობით ბატალიონ თეთრი არწივისა და ორბის 120 კაციანი დაჯგუფება ვერტფრენებით გაემგზავრა. სოხუმიდან გაგრამდე საჰაერო სივრცეს. გუდაუთაში ბაზირებული რუსეთის 643 საზენიტო პოლკი აკონტროლებდა. რუსებმა ყარყარაშვილს გაგრაში გადაფრენის ცნება არ მისცეს. გენერალ გარგარაშვილის მომი разговаривает. დავედით გავფრინდეთ რა. დავედით გავფრინდეთ ეს ხარ. მე ორი ორი სამალიოტი მე ორი თვითფრინავი მიფრინავს. ეს ის მეშინა და ყველაზე ძალიან და რაზედაც ვაფრთხილებდი ჩემ ხელმძღვანელობას ყოველ დღეს ასად ის მოხდა. ზედა ნარჩენები ის დაბრუნდება და ზედა ნარჩენები გადმოსვა. ლესელიძეში დამატებითი ნაწილების ჩასვის მიუხედავად გაგრის რაიონი დაიკარგა. 15 ოქტომბერს აფხაზებმა განთიადი ლესელიძის მონაკვეთი აიღეს და რუსეთის საზღვარზე საკუთარი დროშა აფრიალეს. ჯარისკაცთა ცალკეული რაზმები გაგრის მთებში კიდევ რამდენიმე დღე იბრძოდნენ. აფხაზთა ხელში აღმოჩნდა გაგრის დაჯგუფების მთელი სამხედრო არსენალი. ქალაქის აღების შემდეგ სეპარატისტები ქართულ მოსახლეობას სასტიკად გაუსწორდნენ. დახოცილთა გვამები პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში ეყარა.